それじゃあ100秒目標でさあゲームを始めようさあ勝利を始めようかここから始めましょう 明るく民には鳴らしたプロパガンダはしてばっかの変すれてる水は、のたにんだ大多年財布はくだらんクリク論人体肝臓進の時は夢を見るのか信仰心の帰り Oh アクチュアリティ際はさなから凍結した目で流理感が4区救済の色最初の最後の国産の全てに勝てないじゃなくここで俺はお前に立ち向かわなくちゃいけないんだ

意志を俺だって引き継いでるつもりだ君のことだけは信じてたんだけどね